当今各种以信息化人际关系的社交网站或手机 App，每天吸引了数亿人发布自己的状态、心情或言论，在社交数据中进行人脉挖掘，存在着巨大商机。然而，人脉挖掘并非是人肉搜索的招安，那么两者有何不同呢？数据点阵将在七天后的下期视频中解读，敬请期待，订阅分享。